Амьдрал гэдэг хайрлахын утга учир. Хүнд хэцүү цагт бидний амь нас, эрүүл энхийн төлөө өөрсдийн амь амьдрал, цаг хугацаа, сэтгэл хайраа зориулж буй энэ цагийн эгэл бааtruуд та бүхэндээ чин зүрхнээсээ баярлалаа.